我嚟到垦丁啦！元节嘅当日，送俾自己嘅元节礼物，就去一个从来都冇去过嘅地方。嗰度四季如春。 嗰度係永恆嘅春天，青春嘅搖滾，夜夜新歌。連呢個地名都係清朝同治年間先至改嘅，恒春半島。春天除咗有櫻花，都有春雷，萬物苏醒。春天除咗惊蛰，都有呐喊。我呢個年紀呢，應該都係櫻花落盡，水自流，冇任何嘅嘢值得我去吶，亦都冇力氣去喊。

自己一個人坐高鐵，再轉肯丁快線，前往呢個四季如春嘅恒春半島。一半呢係冒呢個春達之名而來嘅，一半呢係貪新鮮得意。俾重金屬成晚攻砸我嘅双耳，去定頭去助威一下，記錄每一個人都曾經擁有過嘅那一個春天，那一個不計後果、無憂無慮嘅青春歲月。

有無限放送嘅费洛蒙，重金屬嘅震耳欲聋節奏之下，一齊手舞足蹈，一齊蹬地，一齊 head banging，中文咧係叫做揈頭，國語咧叫做甩頭，一齊大聲呐喊。呢個時候我先明白，呢度就係活生生嘅《行春之春》，一年一度最大嘅音樂活動，歷史悠久嘅春天呐喊。 一样热血，不会让你失望。其实参加春捺需要嘅唔系金钱，因为入场完全免费。如果够热血嘅话咧，你可以好似其他年轻人一样搭帐篷喺草地上面瞓觉，成件事情就好乌托邦、好胡士堂。不过好似我呢啲上咗年纪嘅人咧，都系乖乖地租一间酒店。不过春捺周末嘅酒店价钱相当昂贵，应该系冠绝台湾啊！ 棺材下，台灣叫做膠囊旅館啦，其實 k s h l e hotel 咧都要一千五百蚊台幣以上，民宿都要三四千蚊一晚啊。於是，我諗到一個方法，就係參加第一晚嘅活動，星期五上午咧就出發去肯丁，晏晝就去台灣最南端嘅魯蘭比登塔。 欣赏一个台湾最南端嘅日落，跟住参加第一晚嘅春南。星期六呢，就行呢个恒春古镇，夜晚黑就回程。 變成兩日一夜嘅恒春半島小旅行。雖然咁樣錯過咗星期六嘅大咖表演啊，譬如星期六就有張振岳啦，星期日嘅九一一。不過呢，咁样就避開咗人潮、交通同埋住宿都比較容易安排。終於俾我訂到一間位於恆丁大街中間嘅民宿，又平又靚。於是春天呐喊，今年係叫做台灣仔，我嚟啦！我到春天吶喊啦！ 点半，好好好。你有悠游卡或一卡通吗？有悠游卡。今天刷卡有半价。好，你保留一个座位。谢谢。十点半。就给司机看，再上车刷卡。楼下二号站牌搭车。不，不是现在刷，等会刷。现在有半价是吧？对啊。好，谢谢。实在太开心了，买到呢个肯定大事。点解咁兴奋呢？因为呢，我提前咗一个星期都买唔到呢一班车嘅。于是乎，我打电话嚟问啦。 做呢個新左營啊，嚇！即係呢個高鐵去垦丁嘅快線咧，佢話咧現場都有機會嘅。不過咧睇好唔好彩，因為連續咧而家有五日都係台灣嘅假期，有機會買唔到。我頭先一落咗高鐵咧，飛奔啊！ <laughs> 我直情係跑嘅速度啊，跑到去呢一個垦丁快線嗰度，足之俾我買到一張咧。 原本佢同我講係十二點半，跟住問我幾個，我話得一個人。佢話仲有最後一張係十點半，我買到一張十點半嘅飛啦。而家以去垦丁啦，直達垦丁兩個小時。後面呢度呢，就係左营啦，高雄嘅左营站。對面呢度呢，就垦丁快線，呢個最快嘅方法去垦丁嘅。因為呢。屏東縣係冇高鐵嘅嚇，高鐵最遠咧就嚟到左營，即係高雄嘅左營。 哇，好多人排緊隊啊！呢架車係好受歡迎嘅，全部都去度假嘅人。這是肯定快線嘅，是吧？十點半的。對，你排這邊，我排这外面這邊，哦，外面這邊。好，謝謝。上車比卡哈，好，謝謝。對，謝謝，按你的卡。上車。謝謝。 高速公路，请各位旅客系好安全带。 呢度系小湾啊，即系呢个台湾好行嘅垦丁快线嘅尾站嚟嘅。嗯，一日落到嚟咧，感觉咧好似去咗泰国一样。唉，可以除口罩啦。我喺台中咧，仲系阴天嚟嘅，廿二度度啦。台中已经台湾天气最好嘅城市。嚟到呢度咧，之前系夏天嚟嘅，好大风啊，好大风啊！ 呢度咧，呢度小弯啊，第一个弯。福华后边呢个系福华酒店，我行翻转头咧就我今晚住嘅饭店嚟嘅，好平啊！头先我睇咧，我嘟呢一个捷运卡咧系一百六十三蚊咋，网上订咧系 double 去三百几蚊啊，不过网上订咧就 n T 你有位咯。我而家回程就系网上订咗嘅，咁啊现场用呢个捷运卡嘅话咧，佢有半价优惠，睇你好唔好彩啦。 蛤蜊三十蚊，生蚝。哇！呢度全部都一百蚊哦，熱炒、仲合生魚片、鲑魚、鰭魚全部一百蚊。你試下呢一間。 <laughs> 哇！真係好平啊！佢呢度生魚片咧，全部一百蚊。海瓜子同埋蛤蜊、蝦仁中卷。 全部都一百蚊，終於坐低咗啦。呢度咧我一個人食嘅分量，有呢一個生魚片啦。呢度咧海鮮肉類菜全部都一百蚊。當然食海鮮啦，生魚片又係一百蚊。咁呢個九層塔炒嘅蛤蜊，蛤蜊香港叫做蜆咧，九層塔炒嘅蜆咧又一百蚊。跟住咧蝦炒嘅蛋又一百蚊，加埋。

白飯、啲沙、生菜。嗯。哇，好食啊！最好食就呢個點啊，佢叫塔香炒蛤蜊，哇，好香啊！佢用咗好多九層塔，辣辣地呢个好食。食完飯咧就出嚟散下步。原來咧我住嘅。 饭店对面咧就系呢一个沙滩啦，咁样沙滩好得意喎，前边有一水，后边咧有一个沙丘，后边又有沙滩，形成咗好奇特嘅景致嘅。我嚟到垦丁啦，呢度就大湾啦，唔系大湾区吓，呢度就呢度叫垦丁嘅大湾。 呢個大灣啊嚇，恆丁嘅大灣唔適合游水嘅，因為全部都係礁石、啲石仔啊，唔怪得呢度冇人游水啦，咁冷清呢個大灣。呢一邊咧就垦丁嘅大街吓，大灣區後边就垦丁嘅大街，前面嗰度咧就南灣。嗱，而家邊邊笨笨嗰邊啦吓，今晚就有演唱會嘅，係啦。 咁啊，我今日停車嗰邊咧叫小灣，即係過咗呢個灣後面嗰灣就叫小灣、小灣、大灣、南灣三個灣，主要就係。如果唔係睇到希臘風情嗰幾隻字，你會以為自己真係去咗希臘咯。 呢個就我今晚會住嘅福樂度假旅館啦，就喺呢個肯丁嘅大街上面嘅。有有有有。啊，向明生，在阿勾達上面看唔看得到海景啊？ 我们都是靠，你是定你一个人而已嘛？对对对，一个人。我们都是靠中间的位置哦，没有没有窗户的房间哦。晚餐的话，好，明天早上在展美之前用餐。好。 <laughs> 啊，在在展美之前用餐。在哪里啊？门口出去右转第四家。欢迎光临，呢个咧就系我喺恒丁一晚嘅房间啦，系好细咧，咁啊有一个。

咁啊，就有呢啲誒水上活動啦。不過咧，佢頭先解釋咗咧，由於今日太大風咧，所有水上活動都停咗。我都決定咧去睇日落罷了，去呢個俄蘭比啊，台灣最南邊嘅燈塔睇日落。我就住呢一間福樂度假旅館，對面咧就係巴士站嚟嘅。呢度咧就有車去呢個俄蘭比，就搭呢個九一八八號巴士。 呢度係高行海，鹅南橋。嗯。上車。 那边都有时就时刻表哦，对对对，对那边那现在有人在等车有没有？哦，你可以去看一下上面，它上面有时刻表了。好，谢谢。那边就是往那个哎。对，往回程的。往回程。好，谢谢谢谢。台湾最南端鹅銮鼻门市。 台灣嘅最南邊啊，鹅卵鼻哦，卵卵啊，唔識唔識讀啊，哦，鹅卵鼻，呢個台灣最南邊嘅。如果大家睇過咧《海角七号咧，對呢度應該有啲印象。呢度已經係離香港最近嘅地方啦。呢度咧，直情係好似夏天一樣嘅。我喺台中咧，仲係陰天喎，嚟到呢度咧，我感覺咧好似去咗泰國一樣。呢度咧。 嘅最南邊，見得台湾嘅最南边——敖蘭鐵燈塔。呢度真系好大风，風，怀疑咧，我哋喺帽咧要揿住，因為俾风吹走啊！ 喺燈塔入面咧，仲有呢啲洞啊！呢個洞咧代表咧，呢個燈塔咧係用武裝保護啲窗眼。向住出面啊，因為呢個燈塔咧，當年起嗰陣時咧，係因為清朝嘅武丹社事件之後啊，清廷先發覺嚇台灣島防禦嗰種，起咗第一個燈塔咯。咁當然後尾再重建，有重建過啦。呢個應該係六十年代重建之後嘅，叫做東亞之光啊！佢嗰陣時咧，成個東亞最光嘅。 不好意思，哇！喺风大到啦，咧风大到啦，吹到吹到我顶帽甩咗两次啦，所以太大风啦呢度，我已经揿住咗个帽棍都好实啦，都会甩。 呢個燈塔真係好上鏡啊！特別日落嘅時候，我發覺呢個位置咧係拍到日落同埋個燈塔嘅，超靚啊！我喺度玩咗好耐都唔捨得走，因為咧見到咁嘅美景咧，真係心曠神怡，而且呢度冇人。你睇下，我獨自擁有咗呢個台灣最南端嘅國境之南啊嚇，天涯海角嘅燈塔啦！我決定咧喺呢個草地嗰度咧等日落。 頭先今晚咧 <laughs> 就喺台灣最南邊嘅 Seven 啦，買咗抹茶拿鐵同埋雪糕， <laughs> 就嚟用嘅雪糕開始等我嘅日落啦。 六點鐘咧，呢度就會閂門嘅呢個燈塔。雖然有個咁靚嘅日落，我哋都要依依不捨地講再見啦。呢度就係台灣最南嘅燈塔國景之南。哇！你睇下而家～ 我有菜啦，多。谢谢，不好意思。不好意思，不好意思。好过瘾啊！自己一个人旅行咧就有呢种好处咯，你可以慢慢慢慢喺度影。因为我同朋友一齐嗰时。 我影個 time lapse 咧，即係縮時嘅話咧，少則半個鐘，動則咧一個鐘頭。咁啊，冇乜人有耐性肯陪我喺度埋坐一個鐘頭嘅。咁自己一個人嗰時咧，因為我亦都唔好意思咯，要朋友喺度等我一個鐘頭。自己一個人就冇問題喎，所以自己一個人 solo travel 嚟咗呢個好處咯。我自己中意做乜就做乜，唔使同人交流，坐到佢山嗱 <laughs> 先出嚟，而家就翻歸啦。 那肯定派出所，谢谢。全票上车，谢谢。 客运咧就将我挤咗喺呢个春天大喊嘅舞台呢一度，呢度就排樓呢度。咁咧，春天大喊咧，今年咧有四三日喎，四月一号、二号、三号，系啦。咁啊有几个舞台嘅，呢度睇得清楚啲。哇，好大风啊！而家咧就主舞台就南方舞台，仲有几个细嘅舞台。我哋而家入去睇一睇。 邊啊喊啦！呢個就係南方大舞台啊，呢個主舞台嚟嘅。南方大场。呢邊咧就賣嗰啲周邊啊，呢邊咧就舞台，好似咧唱歌噶啦。呢一邊咧就係一個 market 嚟嘅，即係賣嗰啲衫啊。 整天维持三天，看起来又像刺青，一个图案都一百块。 台北的午夜，午夜。然后，其实我们跟所有乐团刚刚前面讲的一样，我们也很开心可以站在这么大的舞台上。唔怪之得咧，我个巴士咧翻唔到嚟呢个大街。喺呢个大街咧，夜晚之后咧，全部都会封街嘅，全部变咗夜市咯。所以咧，巴士翻唔到嚟啦。 家咧，我就买啲嘢，跟住咧就翻翻去听歌。哎，我要一个小份的山猪肉。这边看，是毛巾吗？这多少钱？六百五。啊，請問需要什么？ 问我何时回故里，我也悄悄地问自己。 谢谢。 用果汁机，嗰个气氛系超好，跟住佢哋会一齐绕圈喎，要一齐坐低，一齐起身，一齐向前，一齐向后，好整齐啊！並到都整得好整齐。哇！突然间觉得自己后生咗好多啊！嗱，呢件呢个好靓唔靓咧？呢个就系头先啱啱买嘅，六百五十蚊台币。系啦，睇完呢个 show 啦，翻归啦。春天啊客，好正啊！